Sí. Bueno, no es tanta gente, pero sí es como diferente, pienso yo. Bastante diferente de lo que he visto aquí. Póngame atención. Perdón. Viene para pagar eso. Esos dos, el de rayas y el otro, son infiltrados. Son de la prensa. ¿Cuál? De, de la policía. Yo los vi entrar. ¿Cuál, cuál, cuál? El de rayas y el de la cámara. El de rayas y el de la cámara.